Добрый день, меня зовут Фатах Вадим, мне 23 года и более 7 лет я занимаюсь предпринимательской деятельностью. По образованию я повар-кондитер, и я всегда мечтал заниматься бизнесом, связанным с моей специальностью. Однажды я прочитал, что ежегодно в России выбрасывается более 10 миллиардов одноразовых пластиковых столовых приборов. Известно, что не все пластиковые приборы перерабатываются, и разлагается пластик более 100 лет, и это причиняет огромный вред окружающей среде. Также в пластиковых ложках находится большое количество вредных веществ для организма человека, таких как полистирол, бисфенол А и фталат, которые вызывают такие серьезные заболевания, как рак, бесплодие, заболевания нервной системы. И тогда я придумал съедобные ложки. Для производства съедобных ложек мы разработали уникальное оборудование и рецептуру, Нашими ложками можно кушать абсолютно любую мягкую еду. Суп, кашу, салаты и, естественно, десерты. Наши ложки питательны и являются частью еды, так как в конце трапезы их можно просто съесть. Ну а если вы не съели съедобную ложку, и она попала в окружающую среду, то она не причиняет ей абсолютно никакого вреда, так как в течение одного-двух месяцев от нее не останется ни следа. Безусловно, вам уже, наверное, не терпится узнать, из чего мы изготавливаем съедобные ложки. Мы их производим из стопроцентно натуральных продуктов. Мы берем муку высшего сорта, мы берем натуральные сливки, масло, настоящие яйца. И поэтому наши ложки имеют большую вкусовую линейку. У нас есть сладкие, кокосовые, ореховые, ванильные. Для борща мы специально разработали чесночные ложки. Также для вторых блюд у нас имеются съедобные ложки со вкусом пряностей. Безусловно, данного продукта не было бы на рынке, если бы за ним не стояла большая команда профессионалов, которые изо дня в день трудятся над производством и развитием проекта. В самом начале, когда у нас только зародилась идея создавать съедобные ложки, мы очень много думали о том, заниматься этим проектом или нет. Но мы лучше пожалеем о том, что мы сделали, чем о том, что мы не сделали.